Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məşhur Notlar mahnısının ifaçısı Elşən Binəqədi küçədə yaşayır. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Baku TV-də yayımlanan Arzunun vaxtı verilişində məlumat verilib. 17 il həbsdə olan meyxanaçı artıq 3 ildir ki, küçədə qalır. Elşən Binəqədinin sözlərinə görə, içki düşkünü olandan sonra həyatı dəyişməyə başlayıb. İndi isə plastik qablar dəmir yığıb satmaqla çörək pulu qazanır. O, mərhum meyxanaçı Vüqar Biləcəri ilə bağlı xatirələrində bölüşüb. Ölməmişdən 3-4 ay əvvəl maşınla gedirdik. Füzuli meydanından keçəndə düşdük, şairin ruhuna Yasin oxuyub baş əydi. Ona dedilər ki, ay Vüqar, daşa baş əyirsən, Vüqar dedi ki, onun sənətinin qabağında baş əyirəm. Elşən Binəqədi mərhum meyxanaçının məzarını tez-tez ziyarət etdiyini deyib. Allah rəhmət eləsin.